それほどじゃなくて。 जो 2 अप्रैल की का दलित समाज का एस सी एक्ट को लेकर जो पूरे भारत में प्रदर्शन था उसमें कुछ हिंसा हुई और उस हिंसा में मेरठ में भी कचहरी के सामने हिंसा हुई उसमें ये दिखाया गया है जो आपके पास वीडियो है एक उसमें भी जो गेट दिखाया गया है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले और पुलिस वालों के साथ एक सादा वर्दी में यूनिफॉर्म में एक आदमी फायरिंग लगातार फायरिंग कर रहा है वो यही गेट है जिस पे गेट नंबर वन भी लिखा है आप उस वीडियो में भी देखेंगे ये वही गेट है और वो इधर की तरफ फायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कचहरी के गेट पर आने के लिए लोग इधर से भी आ रहे थे हर चारों तरफ से आ रहे थे ये एक चौक है जहाँ हर तरफ से लोग आ रहे थे और ऐसे ही वॉयलेंस में जो अंकुर को गोली लगी है वो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अंकुर को गोली लगी